ओ दाई हजुर हनुमान मन्दिर जानुहुन्छ जाने भाइ जाने लु लु बस्नु बस्नु होइन होइन दाई म त जान्न आउँदाखेरि मेरो लागि प्रसाद लिएर आइदिनुहोस् ल ओ भाइ ओ भाइ निस्किसक्यो हौ